Ya no sé como antes, ahora está más rica, le gustan los gangsters. Como vengo de la loma, creo que soy picante. Vamos cuando el sol sale. El que está allá arriba es el que envía las señales. Creo en mí, ya no hay las energías que me digan qué hacer. Me les vuelo en la realidad y por mi libertad les dejo las ganancias He tenido todo lo que quería, hasta lo más querido Y esa mayor que me guarda Million dollar walk. Million dollar talk. Million dollar walk. Where the fuck you from? Chronic, cushion, so pleasure automatic. That shit that cost niggas static. We got levanté temprano para curarles, Pa' cobrarles, pa' cobrarles Era tan tonto y no sabía qué hacer